Siapa yang gak suka durian? Ini dia industri durian yang luar biasa. Dengan teknologi yang canggih, mereka mengekspor durian bulat maupun durian beku. Semoga menginspirasi.